Basa na dito. Wag. Natapasa na dito, seryoso. Ano nga? Gago seryoso, takot ako. Natakot sila sa'yo, madam. Ayan, pang meron pa, meron pa. mo na yan. Nice! Nice one! Uy, ubuti mo to! Ay, putang na naman. Dali na! Sana yun! Kala ko ka... Pagsan kayo na, ubus natin sila. Sayang pa din. Magawa hmm. eh. Tara, back up si Mata. Isa ka ng ganap na bulbul. Kasi nagtitin ako ng paligid. Kalog na kayo, hindi eh, na dapat yun. 赤部 Ay, ay. b e el b o m Wala, wala. Basta nga ang akin lang. Akin pa rin. Sana all. Ayan na ba? Eh, laban pa sana? Ayan o. Santo Python. Aray ko. Yung mga lumabas. Ayan, patay. Dan, dan, dan. You are coming. Ay, aray. Ay, ito, dito. Pwede ba salamat sa inyo? Pag 70 na ng balak para sa'yo na to. Ayan, ito sa loob ng ano na to. Ang galing na ba? Ang galing na ba? ka hindi mo kayang igitan Din mo siya kayang tapatan Mapapailing ka na lang magpapasniper man Kaliwat kanan mga baratan Habang sa buong ulo Pag tinamaan ko sapin mo si kamatayan Kaya kaibigan Huwag ka malimutan diba? Basta ko si Madam Rekta walang dasalan Bahala Wow! Puta, ina! Nadaanan yun, Madam Rekta nakalumuhod sa harapan Isang bala ka na lang, mapigil man lalakas Lahat ay tumapikaw Naniman na tumuto sa pagdating sa mo naman? Nice Maglag! Nice one! Wala ang iyong mata pag pumikil patay ka na Huwag na huwag magpapasikag kasi di ka uubra At huwag magkamali baka isusunod kita Chia